naliko nyambung tresno karo sliramu rasa tresno ati kang wes kepatri atur merko kowe dijodoke wong tuamu Aku

Bye. son se prene